最近有些健身教练提出这样的问题啊，说参加我们培训之后，我们这个体系非常好，回了自己场馆去用，然后他身边的人都模仿他，他们也都用，说自己这个本来生源就没那么多，对吧？资源没那么多，然后别人也照这模式教，等于别人也越教越好，他这生意就被抢了。首先我告诉你，就是人的格局一定要打开啊，因为从早一三年之前，零八年左右吧，我就开始在网上发教学，一直发到现在，我们自己品牌也做的越来越强大，我们把知识分享给了别人，那大家都有收益，一样你在自己场馆去教课，别人、小伙伴、其他教练学会了你教课模式。 对吧？各个环节怎么去搭配变换？你可以带着他一块儿跟你做内训，对吧？这样的话呢，你们一块儿训练也能自我提升，帮助小伙伴提升。如果有一天你小伙伴创业了，或者摇身一变，哎，成一富豪了，他会拉着你一块儿创业。你想想，这样你身边的资源，你身边都是优秀的人才，明白吗？而且，像我，我平时训练我的小伙伴会把我所有必杀技都给学过来，然后他们都会用用那个必杀技去打我，有时候我都没办法还手了，那怎么办？不是很好吗？大家提升，我再学会他的东西，我们互相学习，我们让彼此技能更加丰富，对吧？人类。 永远是往前走的，你记得，社会的发展永远是不断的。大家把优秀的知识都学会，我们想办法再去创新，再让这个社会有更好的提升，理解吗？如果你说我憋着自己这点知识，我不能让别人发现啊，不能让别人学会，你这个社会没法发展，行业没法发展，那你更没法发展了。